a Francesco, Santo Padre, vicario, dolce Cristo in terra, buono tra i buoni e amato tra gli amati, fratello e padre, madre e figliuolo. Sei tu per noi, Papa Francesco, dolcissimo consorte in Cristo. Il tuo amore è sconfinato, paziente, premuroso. Rifugge il tuo essere solidale e affettuoso benché austero, quindi essenziale e delicato, di passo ragionevole e di braccio sapiente, saggio, coraggioso, eccellente, fulcro pulsante di meccaniche divine. Accogli questa orazione, porgi orecchio al nostro cantico. Dolce Cristo in terra, luce del mondo, accogli le nostre suppliche e getta lo sguardo verso di noi alzi la tua mano e benedici generosamente, con un abbraccio lontano, illumini di felicità il triste destino dei popoli. Guida le genti con uno scettro d'amore, solca i cieli come la luna nel suo pieno splendore. Sì, da destare anche chi, come il più delicatissimo tra i neonati, senza ferirne lo sguardo, come invece farebbe il sole quale tu realmente sei. O oh, gentilissimo fiore, petalo di rosa bianca, nemmeno il più bel giglio di campo si è mai coronato d'una tale bellezza, quando anche Dio ne fosse l'autore, poiché ad altra tela egli, l'Onnipotente, ha disegnato l'apice del suo intento. Quale insuperabile opera ha creato il tuo cuore, ad ogni arteria ha posto la sua firma, ad ogni battito il suo beneplacito, sicché sempre in risonanza egli e il suo special figliuolo fossero sino alla fine dei tempi. Padre dei re, rettore del mondo, vicario di Cristo, coronato di umiltà, modestia, frugalità, che ogni nuovo nato abbia per secondo nome da oggi in poi Francesco. Francesco. Francesco. Francesco. ogni bimba venga affidata al santo nome di Maria. Si dedichino vie, palazzi, città, al piccolo tra i piccoli, ma gigante tra i grandi. Osanna, Osanna, Osanna!